he magairike Ho tami ucos, proferei ec tu tamieiu, ta aposeta, chremata, ha lambanei ho mageiros, cae hepsei polupoicila edoodima, edesmata. Ta ornea tillei proton cae exenterisdei, tus ixtuas lepisdei cae rachisdei tinas sarcas diaballe lipe choreioe sun rafidi. Tus lago us duei eita anabrasse en hytrais e cacabais cae lebesi epi tas escaras cae tae glotidi apafrisdei. Ta anabrastenta artuei tois aromasi, ha, huperoe en holmoe leptocopei e tribei tae cnestei tinas optae epi ton obelon kai tu automatu e escaridos e fruttei en peganoe epi tu tripodos ta loi pas magei rica estitade he escaris escarion hudria hudreion en hoi cycloi pinaces kai paropsides trublia ecluontai he pyragra machaira tarros talaros ho cofinus kai sarotra